メモタンチャンネルおっほっほっほやあみんな僕はブルータンチワワのメモタンサンタバージョンみんなもうすぐクリスマスだねキラキラってしててクリスマスは綺麗だよねってことで今日はなんとクリスマスツリーを作った メモタン、クリスマスツリーなんて作れるのってそれがね僕が作ろうと思ってるのは、これ綺麗だよね、これ上にお様とかあって、木がポンポンポンってあって、斜めにツリーってなってて、キラキラなものがいっぱいついてて、綺麗だよね、これいろいろあって、こんなに らせておしゃれだよね。今日はね、これを作るんだもんだ。これね、名前が流木釣りって言うんだけど、僕ね、この木を森で拾ってきたから、僕のは森釣りだね。よーし、ということで森釣り作ってみるよ。みんなもよかったら作ってみてね。ではでは、レッツメキー ろしくね。よーし、全部あるね。オッケーオッケー。じゃあまず、材料説明するね。まずこの一番上のお星様。それはね、僕。じゃーん。こんなのがったんだこれね、ぜーんぶ、100円ショップのセリアさんで買ったのよ。でね、これキラキラって光るみたい。ほら、見るかなみんこれ これが上のおさ様それでは続きましてじゃん森で拾った木この木は全部で12345 5本なんだけど一番下が一番長いの上に行くにつれて短くなっていくのだから一番上が一番短い木30センチぐらいかな一番長いのはこんなの長いよね 70センチぐらいかな。よいしょっと。こんな感じの木探してみてね。長さ比べするときはね、どこかに並べて置いてみると、ツリーの形にできるかなってわかりやすいと思うよ。やってみてね。でね、この木を結ぶのに、これこれ、じゃーん朝ひもこれでくるくるくるって、全部つなげてみようと思いまーす。僕初めて作るから、上手にできるかわかんないけどね 上手にできたらみんな真似してみてねこのいろいろ飾り付けあるのは、キラキラしたプレゼントみたいなのや、松ぼっくり、星型のやつ、花飾り、そしてツリーの必需品、イルミネーション !1 メートルの2本と、雪の結晶みたいなので70センチを1つ、紐の部分に巻きつけてみようかなと思うんだけど、黄色のお花さん、 白いふわふわのこれって感じだよ全部で12345678910111212個かな落としてないよねということで全部で1200円安いよね僕の小遣いなくなっちゃったけどネモタンチャンネルよっこいしょういちのおっちゃんということでまずは木を並べて 一番長いのと次に長いやつそれより短い真ん中の木それより短いの一番おちびちゃんゴーインこんな感じでまず均等感覚いい感じの幅にします中心もずれないようにしてみ 進んでいこうかなこのだ一本のでーっと行くのは難しそうだから本ずつに分けて結んでみようと思うよちょっと長めので切った方がいいかもね20本分くらいかな3 ここまで来たよどうどうここまで来るのすごく大変だった出てこない枝を均等にするのが難しかったの紐の長さはねラハティがポン ないように強く結んだ方がいいよ頑張ってね <gasps> でねここまで来たらこういう飾りにこういう飾りをつけあっどこ行ったロこういう飾りをつけて <laughs> いくんだよつけ方はね こんな短い紐をこの飾りについてるはずみの紐がどこ行どこ行ったどこ行ったこの飾りの紐に麻紐を入れてこの飾りたい場所に結びつけていくって感じだよあとは簡単だねここまでがすごく大変だったみんなも諦めずに頑張ってみてねあでねコツとしてこれをどこかに引っ掛けて 手かけて結ぶとも切りやすかったよそうすると手で使いやすくなるからねこうやってねくるくるくるくるくるくるくるくるってできるからね引っ掛ける場所は倒れたり落ちたりしないところを探してみてねみんな頑張ってねどこどこ ほらほらいっぱい飾り付けしたんだあとはイメーションなんだけどお家に飾るときにつけるのその飾ったのがこれこれこれお星様がキラキラってして 難しかったのやっぱりちょっと木を結ぶのかな結ぶのができたらあとは簡単だったよもしよかったらみんなもぜひ作ってみてねほんと素晴らしいなこれレモタんの森クリスマスツリーでした作ってみてねメリークリスマスビークリスマスをバイバイ